वेलकम टू द शो मैं हूं आपका होस्ट क्रेडिट मैन का पहला क्लोन और मेरे साथ मौजूद हैं क्रेडिट मैन के दूसरे क्लोन मैन ये रॉक स्टार और मेरे बारे में समझ लें कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ इनके बारे में बात समझ लें कि ये बिल्कुल नहीं बोलते ये बस गाते हैं और इससे पहले कि मैं बिल्कुल बोलूँ आपने कहा एक सॉन्ग सुन लीजिए आपको ये उम्मीद है कि आपको और मजीद आप ऐसा कुछ हमारे चैनल पर देख रहे हैं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ